hello and welcome friends sir यहाँ पर देख सकते हैं C++ में एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है और इसमें यहाँ पे देखिए एक तो i नाम से वेरिएबल है एक j नाम से है दो ही वेरिएबल हैं और फिर उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों ही करवा रहा हूँ मैं और यहाँ पर इसको यहाँ से बिल्ड पे जाके और एक तरह से कंपाइल करवा लेते हैं तो ये कंपाइल करवाएंगे तो कोई एरर तो है नहीं तो ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाएगा और फिर यहां से जाकर के इसको रन भी करवा देते हैं तो जैसे रन करवाएंगे तो देखेंगे कि ये प्रोग्राम चल रहा है और आई में पहले जीरो फिर one two three four five six seven eight nine तक प्रिंट हो रहा है और जे में ठीक इसका उल्टा पहले टेन नाइन और इस तरह से घटते हुए क्रम में ये चला जा रहा है